Astăzi este despre a absolvi. O să vezi de ce am ales să fiu aici în, uh, lângă o stare civilă, lângă o clădire, uh, unde e starea civilă. Pentru DEX este a termina un an școlar. Mai sunt și alte sensuri, însă eu pe ăsta l-am ales. Uh, și după ce termin un an școlar sau o școală sau o facultate, ce îți dă o diplomă. Am observat uh, pe Facebook, sunt foarte multe școli, um, cursuri, workshop-uri, care îți dau o diplomă și oamenii se uh, fotografiază cu ea. Mi se pare foarte super comic. Um, pentru mine a absolvi este a inspira pe celălalt, nu ați face poză cu diploma ca să am dovadă că am făcut școala respectivă și este la fel cu atunci când te căsătorești. Acea hârtie nu te ține lângă acea, acel om. Poate dragostea pentru el, dar acea hârtie nu te va ține niciodată. Tu ce părere ai? Ceau!